önümde olan e, uçağı, uçağın modeli Boeing 777 Tre 300 Emirates uçağı. Aa uçağı çok büyük. Burada insanlar dolu dolu. İlk yani ilk deneme ol, olacak. Ben de e, Dubai'ye hiç gitmemiştim. Bakalım. Aynen vassalar. Boeing 777 süre 300 uçağımıza bir bakalım da e, yemekleri diyorlarmış evet bunlar açık oluyor hatta Dubai'da 2020 e, yılında expo varmış burada bizim kaptanımız var yani uçağa böyle baktığımda tüylerim diken diken oluyor İniyor, iniş. Aa, gördünüz mü dumanları? Dışarıda neler neler oluyor bir bakın. Motor çalıştırıyor. Mesela şöyle. Dönüyor işte onlar. Tamamen değil de yemekler yani yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyleri yüklüyorlar. Aa yine geliyor uçak şöyle indim. Efsane ya efsane. Hadi gidelim. Uçağa yürüyoruz. Abo. Arkadaşlar şimdi e, Emirate Hava Yolları Maşallı Kalkalı ne kadar sürdü? Ee, Ankara'ya geçtik. Şu anda Adana, Diyarbakır. Yemek saati geldi. Menü. Şöyle açtığımda işte içecekler, e, sıcak içecekler, akşam yemekler, appetizer yani yemekten önceki şey, ondan sonra yemekler, Sonra da dessert yani tatlı matlı falan. Ee, ilginç bir şey var. Adana kofta diyor kofta. Arkadaşlar yemeğe başlamadan önce e, çok ilginç bir şeyler çıktı. Bu peçetenin aslında olan <clears throat> bu kaşık çatal poşetin içinde neler çıktı? Burada karabiber ve buz çıktı. Bu normal yani. Özel bir şey değil. Ve burada şeker çıktı. Şeker çıktı. Bu da normal. Gördüğünüz gibi çatal, kaşık, bıçak çıktı ama arasında şöyle karıştırmak için şununla çay işte bilmem ne içerken karıştırmak için böyle tatlı kaşık çıktı. Afiyet olsun. Ben bindim. Böyle büyük asansöre bindiriyorlar. Hiç korkmayın. Öyle asansöre bineceksiniz. Arkadaşlar e, sonunda geldi. iki katlı uçak. Abo. Çok büyük. Bakın arkadaşlar. Şimdi uçağa bindim ama e, ben böyle bir uçağa ilk defa biniyorum. Bir bakın e, bir uçak iki katlı uçak e, motor ve motor ise iki tane var bakın. Bu da bir tane. Şurada bir tane. Bir kanatta iki tane motor var. Abo ne kadar büyük yani. Şimdi saat kaç ben de bilemiyorum yani şöyle Çin'den uçuyoruz şu anda. Popom acıyor ya Allah Allah. Neyse afiyet olsun. Ben tavuğu seçtim arkadaşlar. Ay bu ne? Tavukmuş arkadaşlar. İstiyorsanız şöyle kimçi de veriyorlar. Gochujang da veriyorlar. Oha. Arkadaşlar. Ben gerçekten Kore'ye gel geldim ya. Kore'yi özlemişim ya. Aman şeyleri yapıyorlar. Şimdi siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum. Ya git gel mi gel gitme onu bilmiyorum. Onları kapatıyorlar. Ee, şöyle. Kapatıyorlar. Onun üstüne şimdi şey yapıyorlarmış. Fabrika. Şimdi İnçan havalimanına indik. Burası Seul değil. Değil mi? İnçan. İnçan burası. Ama Seul diyor. E, uçakta e, varış yeri şey diyor. Seul diyor. Şimdi şöyle çıkmadan önce göstereyim ki bizim bindiğimiz uçağı kontrol etmek gereken bir şey var. Telefon yanımda, mail yanımda, kamera yanımda zaten çekiyoruz. Sonra e, cüzdanım yanımda. Evet çok güzel. <laughs> ya çok komik bir şey ya. Yani hızlı olsun, hızlı olsun diye pasaport kontrolü etmeden hani otomatik olarak geçsinler diyor. Herkes otomatiğe geçtikle, geçtikleri için pasaport kontrolü bomboş. Oo, eşyaları alacağız. Koreli havalimanında böyle arabalar ücretsizdir. Ben de şaşırdım. Ee, Esenboğa'ya gittiğimde parayla alıyorlardı arabayı. Ama Kore'den ücretsizdir. Hoş geldiniz Kore'ye. Arkadaşlar şimdi e, Kore İncheon Havalimanı'nda çıkışında şöyle insanlar çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi e, çıkışından hemen karşısında da Airport Bus diyor burada. Böyle şöyle bakın. Ya bu otobüse binip Seul falan hani yere yerlere girebilirsiniz. Hatta yanlarda da um, exchange yani dövizler var. Ee, banka olduğu için buradan da çevirebilirsiniz. Sorun değil. Şöyle etrafındaki manzara şöyle böyle. Ben nasıl gideceğim biliyor musunuz? Ben e, metroyla eve geçiyorum şu anda. Ee, internetim yok. Şey yapabilirsiniz. Taksi yazıyor da onun yanındaki bu. internet Wi-Fi, KT, Türk Telekom gibi düşünebilirsiniz. Burası SK diyoruz. SK, SK'de Türk Telekom gibi bir şey. Burada Gonghang Çoldo diyor. Gonghang Çoldo metrodir. Kore geldiğinizde şöyle Kore'ye metro haritalar var arkadaşlar. Bu uygulamada indirebilirsiniz. Burası tiket yani bilet alabilirsiniz. İngilizce, Çince, Japonca var. Buradan şöyle aldım ben de aldım. Bu çekecektim ama bu yapamadım. Şöyle. Şey Ondan sonra gördüğünüz gibi Seul, Hongdae, Gimpo, bilmem Yine merdivenleri Şöyle değişik, Kore'nin değişik havalarına bakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kamera benim elimde, telefonum da yanımda, ee, mail de yanımda, cüzdanım yanımda. Çok güzel. Haydi bakalım. Arkadaşlar bakalım şimdi ben e, metro'dayım, metrodayım. Ama ona rağmen internetler ücretsiz, bedava wifi'leri kullanabilirsiniz. İşte bakın konuşuyoruz. Metro altındayız. Allah Allah ya. Ne kadar güzel değil mi? Ya internet konusundan gerçekten çok güzel. İnternet konusundan çok güzel. Ya şimdi konuşurken de Emre abiden e, ses kaydı da geldi. Hani o derece yani oturan oturan falan direkt direkt gidiyor. Abi o çok heyecanlandım arkadaşlar hadi bakalım. Baba ve anne burada yakın bir bahçede okuyorlarmış onların yanına hemen gidiyorum, geçiyorum. Bak bakalım ne olacak ya çok çok çok çok çok çok merak ediyorum. Çok heyecanlandım. şekilde keşif diyoruz onlara ya da timoni hani diyoruz. Parayla öderseniz Kore parasıyla 1300 won ödedim. 1300 won ne kadar oluyor şimdi? 405 TL falan olabilir. Onlar şimdi parti yapıyorlar. Ee, benim geleceğimi hiç bilmiyorlar. Haberleri yok. Çok heyecanlandım. Ee, biriye söyledim. Benim bir ablam var. Onunla da Türkiye'deki getirdiğim, buraya getirdiğim abur cuburla birlikte um, video çekeceğiz. O ablanın ailesiyle çok yakın. Onlarla parti yapıyorlarmış. Şimdiki durumu tekrardan size anlatıyorum. Ben 6 aydır hiç Kore'ye gitmedim. Hiç haber vermeden Türkiye'den Kore'ye geldim. Şimdi burada ışıkları yanıyor. Benim arkadaşımın annesi babasının bir e, bahçesi gibi düşünün. Orada parti yapmaktalar. Şimdi hızlıca yaklaşıyorum. Onlar ne diyecekler? Onlar nasıl tepki gösterecekler? Ne diyecekler? fucking şimdi babam babam. 안녕하세요. 오, 어, 창이 아니야. 야, 아, 창이야. 어, 창. 창이 왔어. 안녕하세요. 와, 예. 예. 인사. 야, 창이 왔어. 어떻게 아무 이도 없이. 아, 인사하세요. 야. 인사하세요. 인사하서? 엄마 아, 여기서 이러시면 안 됩니다